до речі, лайфхак. Якщо хтось боїться виходить на вулицю самостійно, берете, заводите аккаунт в соціальних мережах, розкручуєте його, Facebook, прямий ефір можна і не розкручувати, показувати. Включаєте онлайн трансляцію, якщо боїтесь виходити на вулицю. І з вами одразу йде декілька мільйонів чоловік. Образно кажучи. В TikTok аудиторія 5 мільярдів, по-моєму. Ну, українських 15 мільйонів глядачів одразу на прогулянку виходить. Треба сидіти там разом щось. Можна дуже людину підтримувати онлайн. Думаю, наскільки телефона хватить. Паралельно тренуєшся одразу. Як екскурсія. Не знаю, як воно чутно, чи видно, все нормально. З такими наушниками. Побачимо, наскільки хватить акумулятора. Чуть-чуть вітряно. Піддивився лайфхак одного блогера. Як можна одразу ні- декілька мільйонів ходить. Екскурсія. Записуєш, одразу два діла робиш і свою розкручуєш, так сказати, осо- <laughs> особисту Особистий бренд. Ну що, якщо, наприклад, у людини погана пам'ять, може записувати все на телефон. Потім включаєш і вспоминаєш. Що же карантаж не треба. Можна записувати все на гаджет. Вік цифрових технологій. Так. Не видно. От. З турніком буде чуть-чуть погірше. Куда приделать телефон, чтобы не держать в руках. Вітер хороший. Я перевіряю телефон, наскільки його хватає. Відчувається морозний вітер, блін. Називається весна. турниках, куда проделать телефон. Прямо а что нема. Все держать не <laughs> получится. На пол покласти, что ли. На пол покласти тоже так не надо. Со стороны буде дивно виглядати. сделать. Вопрос, конечно, интересный. Dean Hope Postology. сколько. Розкрутка аккаунта называется музыка. Берете мобільний телефон і зап- записуєте онлайн в прямому ефірі. Страх перед чимось. Заодно розкрити цікаво. Два діла. Правда, виключилися. Vamos. thank you аккаунт свій. І щоб була користь. Зразу это, суспільно корисна справа. Хто хоче, хто боїться. Кудись сам ходить. Ходіть з телефоном. Включайте прямий ефір, сначала надо Тысячу набрать здесь, конечно. І з вами буде одразу ходити. Може не зразу. Чоловік 100. Головне не забудь, що в магазин пішов. там такі ключики постіпає для проверки зворотного зв'язку. На ходу. Про що там можна розповідати? Любий знайде тему. Що придумати, щоб телефон не таскати в руці. З мінімальними затратами. Yeah. зомбі, але просто боїться виходить з дому на вулицю. Можете брати собі мобільний телефон, записувати онлайн, потім кидати частки. Правда, ну людей краще не, не поймуть. Це десь, щоб або небо. хорошего по чуть-чуть. Тридцать хвилин.